Vamos orar juntos? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da alegria. A alegria é um fruto do Espírito, mas a alegria é mais do que isso. A alegria é uma emoção muito saudável. Pessoas alegres são pessoas mais saudáveis. Você sabia que quando você está alegre, o seu cérebro libera endorfina, dopamina, serotonina? E que eles são hormônios do bem fazem com que você fique uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais alegre. A palavra de Deus nos mostra que essa é a vontade de Deus para nós. O Senhor Jesus ensina a respeito disso. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a sua carta aos Filipenses, à igreja de Filipos, que era uma igreja que dava muita alegria a ele. Foi uma igreja que ele mesmo fundou. Era uma igreja muito amorosa, e que sempre o honrava. Paulo, quando estava escrevendo para eles, ele estava, ele estava preso em Roma. E ele diz assim, lá no capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, ele diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus. As vossas petições pelo coração e pela súplica. E é isso que iremos fazer hoje. Mas como? Com ações de graça, com gratidão e a paz de Deus em nós. Essa paz esquece de todo entendimento, guardará o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Eu amo porque o apóstolo Paulo está ensinando com autoridade. Afinal de contas, ele estava preso, injustamente, por pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Podia estar reclamando: Deus, estou aqui, larguei tudo. Meu status, eu era bem financeiramente. Mas estou aqui, na tua obra, isso não é, não é justo. Mas ele faz justamente o contrário. Ele encoraja o povo a se alegrar. Se alegrar sempre no Senhor Jesus. Queridos, a alegria é o resultado. A alegria do mundo tem que acontecer. Alguma coisa muito boa para a gente se alegrar. Já a alegria de Deus não. Ela é excede todo entendimento crescendo em toda circunstância. Podemos ter alegria mesmo nas tribulações. Paulo deixa um segredo quando ele fala: alegrai-vos no Senhor. Ele sabe, porque em nós mesmos não há nenhuma capacidade de ter alegria no momento difícil. É verdade, meu irmão. É verdade, minha irmã. Mas a alma, ela não entende, ela não consegue compreender. Ela fica abalada. Eu sei sua dor, possa sentir sua dor. Você pode estar passando por uma depressão, passando por uma separação, ou perder um ente querido, está precisando de um emprego, está ansioso, eu não sei, mas Deus sonda o seu coração e já está acalmando. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer, porque a alegria do Senhor é nossa força porque tua palavra nos diz que nós podemos nos alegrar sempre. O apóstolo Paulo, um ser humano que estava injustamente preso, mas estava lá, escrevendo a seu povo, encorajando eles a se alegrar. Senhor, queremos nos alegrar no Senhor. Senhor, essa carta tem dois mil anos e ainda transforma muitas vidas. Por isso agora eu te peço que essa palavra entre no coração e quem nos ouve. Traga alegria, traga paz que excede todo entendimento. Traga esperança, cure feridas, cure dores, cura as dores da traição, cura a dor da rejeição, cura a dor da solidão, cura a dor da perda, Senhor. Traz conforto, Senhor. Cura a dor dessa mãe, desse pai, desse filho. Cura a dor dessa pessoa que nos ouve. Alegra o coração de quem chora. Alegra, meu Deus, o coração do que está ansioso. Só tu podes curar. Só tu podes tirar essa dor, Senhor. Só teu Santo Espírito, Senhor, pode aliviar. Pedindo agora, Senhor, para curar as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão tristes, estão cansadas. Deus, tem tanta gente cansada. Por isso eu te peço, derrama sua alegria neles. Oh, meu Deus, as circunstâncias querem nos abater, mas a paz do Senhor é muito maior, é sobrenatural, excede todo entendimento. Espírito Santo, vai agora visitando cada coração. Vem soprando sua paz, vem soprando sua alegria, vem soprando seu sossego. Meu irmão, minha irmã, sinta a segurança, sinta a mão do Pai tocando seu coração. Sinta o amor penetrando seu coração e sua mente. A força fortalece, seu coração está fortalecido de maneira sobrenatural. O perdão do Senhor já foi conquistado lá no Calvário, na cruz do Calvário. Queremos viver o renovo do Senhor. O Senhor levanta o caído, restaura a vida e coração puros, porque o Senhor é amor. Deus te abençoe e derrame sobre a sua vida muita alegria. A alegria como promessa de Deus. Amém? Deus te ama e eu também. Curta, compartilhe para que mais pessoas possam se alegrar no Senhor. Até a próxima.